Це Сергій та Максим. Вони керівники конкуруючих логістичних компаній. Сергій користується традиційними способами закупівель. Це не завжди швидко і дешево. Зате, як він думає, це надійно. Максим же користується послугами компанії BuyPro, додатком, який оптимізує процеси закупівель. Уявімо ситуацію: у Сергія та Максима зламалася машина в дорозі. Водій Сергія подає заявку у відділ закупівель. Відділ закупівель подає відповідний запит своєму основному постачальнику. Постачальник перевіряє наявність запчастин на складі. Якщо дана позиція відсутня, доводиться чекати. До того ж, тормозні колодки у цього постачальника можуть бути дорожчими ніж в середньому по ринку. Водій Максима у цей час самостійно робить заявку в додатку Байпро. Максим погоджує її, і ця заявка автоматично потрапляє на тендер до всіх перевірених постачальників. Максим обирає найкращу пропозицію по ціні та термінам доставки, а постачальник надсилає товар напряму водієві, який може відслідковувати статус виконання цього запиту. Таким чином, додаток BuyPro дозволяє компанії Максима контролювати процес закупівель, обирати товари необхідної якості, отримувати замовлення на протязі двох днів та економити до 10% коштів. Ви теж так хочете? Тоді заходьте на сайт BuyProTeam та заповнюйте форму. Байпро. Ефективні закупівлі це просто.